ضليتوا تنجوا فينا شي 150 سنة وانتو مش داريانين بالخسة ونحنا نتكاتر ونزيد ونزيد ومحسوبكن والشباب عم نحبس حرارة الشمس فوق راسكن وهالأرض عم تغلي تنشف ريقة حيرناكن خوتناكن كل ما تبقى الدنيا رايقة ودافية ننقركن كل عاصفة ورا التانية عمركم ما شفتوا مثلها من دون سابق انذار أليكسا تاتيانا بوكاهونتاس خربوا الدنيا الصبايا خليل مش هون غنت السبوحة؟ شحرور ما بتتدهر على محل انت شو خصنا بالسبوحة بدنا نفتش على بقدونس بكرة الاحتفال شو بك؟ وهيدي قصة انه تعملوا سكي تسبحوا بنفس النهار انسوها قد ما حبسنا الحرارة تلج ما بقى في راحت عليكم فغية فقغة سيفيني شحرور شحرور إيه. بين معك شيء؟ شيء مثل شو؟ انه رف الفري مثلا؟ لا شو بك؟ البقدونس ما مبين ولا عرق اخضر يا زلمه عبقناها منيح وهالثلج يدوب بالبحر والبحر يفيض ويعلى ابو الخل سؤال نحن لشو بدنا البقدونس اصلا؟ قلت لي بتسبح منيح؟ اوف انا اللي بسبح لنعمل تبوله بكرة الاحتفال سلم لي على اللقص والعيد حرايق وتصحر طق طق قلبكم ما بقى في ولا شجرة ولا نبتة ولا نقطة مي حتى الخضرة صرتوا تفتشوا عليها بالزبالة ومن بعد الجنس وأكبر جات تبولة وهالفولكلور كله صار البلد كله يتجمع لياكل تبولة مرة كل عشر سنين القيطة هات لشوف هاي كزبرة يا شيف كله زي بعضه مين هيتذكر البقدونس من الكزبرة نعمل تبولي بالكزبرة حلو من الآخر أنا غاز او تو من سلالة الغازات الاحتباس الحراري العريقة حبسنا الحرارة غيرنا المناخ بالعالم صعبنا لكم العيش لأقصى حدود حتى ما يصير بلدك سوفونير وقف الاحتباس الحراري ما تغير المناخ